Hola, soy Gustavo Barsanti, alumno del Instituto de Formación Docente Continua. En este video abarcaré tres subtemas que son pertinentes a cómo encontrar más y mejor información en la web. A continuación, desarrollaré los siguientes subtemas. La literatura científica, herramientas de búsqueda y fuentes de información y búsqueda estratégica. Para quien se inicia o se consagra a través de la enseñanza superior como experto en una profesión, saber encontrar la literatura científica en Internet es fundamental para progresar en el dominio de ciertos conocimientos, ya que esta es información que ha tenido que ser validada por expertos antes de ser publicada. Por esto, la literatura científica es la parte más acreditada de la información que hallamos en Internet. Este tipo de información tiene los siguientes rasgos característicos. Está integrada por documentos que son registros de información para la transmisión del conocimiento. Pertenecen a unos cuantos géneros conocidos y limitados. Su contenido es resumen de un proceso editorial de un sistema de selección y revisión anteriores a la publicación y se encuentran en formato digital y o impresas en papel.